milaka gara estatuaren violentzia pairatu dugun emakume eta gizonak. Gu jaio ginen indarrean zegoen gatazkak bortizki kolpatu gaitu, eta zauri sakonak sorrarazi dizkigu. Hori dela eta egia jakiteko eskubidea dugu. Ondo dakigu, galdu ditugun senideak inork ez dizkigula itzuliko. Tragedia hori errepikatu ez dadin, gertatutakoaren egia osoa azaleratzea ezinbestekoa da. Urratutako giza eskubide guztiak, zeinbestelako bestelako sufrimentua nitzak aitortzea eta aintzat hartzea lehen pausoa izan behar da. Nuestro dolor nunca será un impedimento para lograr la paz. Es precisamente ese dolor el que nos compromete a trabajar en este nuevo escenario de paz abierto en Euskal Herria para lograr de una vez terminar con todas y cada una de las consecuencias del conflicto y sobre todo para que nadie tenga que volver a padecer lo que nosotras hemos sufrido. Espero asko ez dago justicia e, eh, justiziarengatik gure kasuan egia esan eman ziguten zerbait, baina... Hemen justizia bere kabuz ere zuingo, justizia ere bertu, bertu beharko dugu. Espero honetzin gaitezke egon, espero honetan ez da zerretortzen, inberdena saiatu talandu gauzak eh, e, lortzen. Ez bere kabuz ez da, ez du bere burua beste ingo. Ez balin badu gurtarako behartzen ego guk, gure indarrangatik edo naziarteko erakundeen aldetik ez balin bat horrelako <clears throat> aginduren batez. Aldetzen didatenean, ea justizia eskatzen dudan edo zer eskatzen dudan, ez? Nik beti eh, erantzun berdina ematen dut eta da, egia jakitea. Niretzako ezinbestekoa da jakitea zer gertatu zen, nork agindu zuen aitaren e, erailketa hori, eta nor dagoen atzean orain arte justiziak ez dite eman, aldiz kontran, eh, aitaren eriotza justifikatu izan didatelako. Ni konturatu nahi, zeuk ditu dela, ja, nagusi ditu nahi zenean, eta momentu batzuk, ba, ibili nahi interneten bilatzen, badakit eta ez dela aurkituko ez funtsiazkorik, baina, bueno, osea, holako behar bat eh, egia jakiteko euki dut eh, nire bizitzen eta egia esan oso grabea da, ba, normalizatuta gotea, Ba, bueno, ez dala ez pasatzen, ez? Lehengo kontuak dira, antxinako kontuak batzutan, politikoaren batetan entzun dut, eta... Baude konzeptu batzuk ez duten az preskribitzen, egiak ez du preskribitzen eta minak ez du preskribitzen. Zigorrak, zigor penalak, eh, horiek oiek ezakete, baino ez egiak. Tarun, eh, gure kasuan bezala, estatuaren violentzia jasan dugunok, dako eskubide zautzeko, egia. Eta gainera, edi judiziala, ez baita nahikoa kaso askotan gure arteko egia. Ziur jende gazte pilo batek ez dakila gal existitu zanik ere ez. Eta uste dut hori oso grabea dela baita. Mm-hmm. Han bidetik, eh, erakunde hori jarritzak eta eh, baitegi zibil moduko batzuk adituek eh, mm-hmm. osatuta. Baina uste, biktima bardo, biktimari bakarra izan du, ez bakarri bere launak. Biktima horre izan du, zigilu ofizial bat behar da. Justiziarekin ez daukagu itxaropen handirik, ez ere ingo danik. Biktima, mina sufritxu deunak, aia eta jarraituko dugu eta behar degulakon, ez da? Baina gizartea gelditzen da, hau aurrea mateko. Gu bakarrik ezin dugu, gizartearen laguntza behar beharrezkoa dugu. Eta ez datu ez digu lagunduko. Gauzak ingo dira jendea muitu eta bestale zaino. Lehen epatu dugun torturari buruzko txosten hau etzen gertatuko aurretik jende askok torturaren kontrako borrokan ez balu, tatek bere ikerketak bere garaianien ez balito, abogatu askok bere lanein ez balute, torturat asko salatu ez balute, gauzak zira berez eh, Eta gizarteak bultzatzen duenaren araberako emaitzak engo dira. Baina ez bada bultzatzen, ez bada salatzen, ez bada bezalako bideo bat egiten, gauza hauek, eh, gauza dira muituko. Gizarteak ere eskatu behar du, egia osoa. Hemen herri honetan zer gertatu den ez, biktimo bakarrik. Gizartearen esku ere badago, e, herri honetan gertatutakoa argitara ateratzea eta horretarako importantea da aktibazio hori lortzea. Epaiketako eh, e, dokumentuetan epailea jarritako e, esaldiek milan handia gendidatela irakurri ditudanean nagusiagoa izan izenean, ba, justifikazio asko egiten dituelako, eta esaten duelako gatik zutela eta olako, olako saldi potoloak. Gure kasuan guk zorta izan dugu eta gure zeniren eriotak urtez urte gogoratu izan dira. Nahi, beste Baina beste asko oraindik baditugu, ezin ditugunak oroitu, ezin ditugunak eh, izendatu ere egin, eta herri, honen gertatu, herri honetan gertatu den azkenan, eh? sufrimendu guzti hori argitara ateratzea, eh, ez da bakarrik e, eh, senide hon lana. Ez, e, herritarren lana ere bada, eta eta nik uste izan duela ere aktibatzeko erramienta bat ez. Hanek esan duen bezala barru zauria zendatzeko zenbat eta instituzio gora okoek esatea, bai. Hau gertatu zen, horrela egintzen eta horrela, ez, min hau jaso dezute era horretan, eta Euske oso beharrezkoa da, eta gero eta instituzio, osea, erritik enazi, goragokoek, naudaletxek, gero eusko jablaritzak, eta klaro, gorago jungo balitz, epaite gitaren joia izango litzake. Baina bide horrek, asko, nik uste asko lasaitzen duela biktima, asko goxatzen duela mina. Instituzio batzuek ere, nik gure instituzioek ere badutela beharra, eh, aitortza ofizial bat egiteko, Eusko Jorlaritza, Nafarroko Gobernuak, dana aitortza ofizial bat, instituzional bat egin behar du, eta esan, hemen hau gertatu da. Gure instituzioek aitortzen dutenean hemen sufrimendu gehiago gondirela direla eta goiek ere erreparazioa eta eta aitortza behar dutela, ba, hori guretzako ere bada egia jakiteko eh, ibilbide horretan bada aurrera pauso bat. Biktima batentzako ez da nahikoa herritarrak eta beren guruko esatea sinisten dizugu egin behar du estamentu ofizial bat, jarriko duena, zigilio bat. Albalin bada, hauek zuten, anek izan eta hauek aginduta egin Ez daukagu, osea, konfiantza falta handi handi auki dugula instituzioekiko. Osea, arazutako bat uste dut, adibidez Euskal Jaurlaritzakin da hori konfiantza falta falta auki dezakegula gure gure sektoreak edo. Eta urte gainera ematen du laguntza baldintzatua zela, ez? Baldin eta hau esaten baduzu edo iten baduzu, Bai. Eta goratu behar dira eskubideak baldintza zeina dira. Eh? Egia esan, ez dut inoiz pentsatu egia jakenko dudanik, adibidez, ez dakit hori e, mekanismo badan edo ez. Eta adibidez, txosten hau ikusi nunean ze aterazan, e, eh, Olako txosten bat ere ez nuke inoiz esperoko gotia, nik uste oso horrela paso interesgarria dela. Instituzioak gutxi ez zuela esaten, molestatu behar dira, molestatu behar gortan, ez ez ez, egia jakin edula. Nik uste ditut hiru reparazio eredu ez bata, erreparazio aitortzarena, esatea egin genuen, gero ait, eh, erreparazio ekonomikoa badago, kaso batzutan, gure kasuan izan zen, e, Estrasburgoko epaiak behartuzun Espainiako erresuma guri oita lu euro ematera. Eta gero da, egiaren reparazioa. Eta ni uste, irutan, zendagarrina edo barruko zauriak sentatzeko honena, egiarena dela. Egia behar beharrezkoa da, hemen esan dugu bezala. Barne zauriak arintzeko ez zendatzeko, behar beharrezkoa. Eta egia indar berdinekin, argi berdina, argia behar du. Lau mila eta piko torturatu, galek eragitako familia pila bat. Egi horri indar bat eman behar Hemen lehen biziko ardura nire ustez eusko jalaritza daukela. Behar eman argitasun bat, pisu bat eta foko bat, di eta estatuaren biktimai, isilarazi, ez dago, gero argi txiki bat arteka meni da, eta bueno, bai, hor zaudete, berrogei batioko bombila batekin, da ez, ez besteak bezala ukere behar dugu argi berdina. Eta uste dut hain garrantzitsua, eta bestea da oso mingarria, diferentzia honek, potentzia. Horra inbesteko fokoa, ba, bale, ondo dago foko hori, ba, foko berdina. Mingarri maiako... Bai, bi edo, iru edo, da, nik, hori ikusten dut, Eta mingarri egiten dela, ez jakitea. Bai. Egia jakin behar dugu, mm, gatazka ez betikotzeko egia jakin behar dugu gure sufrimenduaren aitortza delako. Egia behar dugu, egia judiziala behar dugu, justizia egiteko. Egia jakin behar dugu, ez dugulako mendekoan sinisten.